Thank you. न सहत छोर अपना सनम के बरयात आवे ओकर मीठी मीठी बोलिया कैसे ले जाई के सोझा हमरा डोलिया कोइले वादा बनी जदम जनम के को बहु न सहत छोर अपना सनम के बरयात से ले जाई केहू सोझा हमरा टोलिया केहू रोके केहू आई जदि हम नहीं रुकब केहू के सामने रे हम नहीं छुकब देव सुनील दिल में रखले बात रे राइटर सोहनु के बाबी सबात रे हाँ रोके केहू आई जदि हम नहीं रुकब बबुओ के सामने रे हम नहीं देव सुनील दिल में बाहस रे राइटर के बाबी रे गोली चाहे चली भाला कौन साला रे नहीं हो की जय माला रे माला डाली कौन साला रे diamond recording studio presented by Apan music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 सैया पिए के अपना लोरवा से होता चलो सही मरवा में माल रोता चलो चलो चलो चल यार चल चल सही यार में माल रोता अखिए के अपना लोरवा से धोता Apan music digital recording studio Moniyari वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक गोरी तहरा मांग में ज्योति के हुसैन डाली गोरी जान तोहरा चक्कर में कुछ कर जाइब आ मिलबू सनम जाके मर जाई ए जान तहरा चक्कर में कुछ कर जाइब मिलबू न सनम जाके मर जाइब Yeah. heart. চক্কর মে तोरी समसान में जर जर जान तोहरा चक्कर में कुछ कर जाए मिलबू न सनम जाके मर जाए कर मिलबू न सनम जाके मर Apan music digital recording studio Moniyari वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक दर्द ने मेरे जख्मों से शिकायत मंदिर में nó chơi recording studio Moniari Waza presented by Open Music एकरा में Digital Recording Studio, Moniari Waza, presented by Open Music. Sita Doran, Marcori. पार सुताई दिहल मौत के बेट पार बोल के क्रास अब मिले ओई बुटेट पार तोहरा तो ये हो जान तोर मोन आइल दुआरा पतहरा हमर जनहा जा पेट पर जीता चरल हमर बोरे तहरा गेट पर बोला के करास अब मिले ओय डेट पर डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा